在东京奥运会举重女子四十九公斤级比赛中，侯志慧以抓举九十四公斤、挺举一百一十六公斤和总成绩二百一十公斤夺冠，拿到中国体育代表团在本届奥运会的第二金。赛后，侯志慧哭了，为了这个机会和金牌，他等待了五年。当然，侯志慧不忘发声感谢国家。北京时间七月二十四日，在东京奥运会举重女子四十九公斤级比赛中。 侯智慧以绝对优势强势夺冠。赛后，侯智慧在接受采访时表示，自己最后一把成功时哭了。此外，侯智慧也在采访最后对着镜头大喊：“中国加油，河南加油！”这场比赛，侯智慧的优势堪称不可撼动，抓举、挺举和总成绩全部打破奥运会纪录。尤其最后一把挺举一百一十六公斤成功后，印度选手直接投降，不愿意继续挑战。 因为肯定不可能做到了。显然，侯智慧的优势令对手绝望。侯智慧接受采访时表示：“我下去的时候就哭了，感觉释放了，任务完成了。”随后，侯智慧还提到了赛前称重的小插曲，因为侯智慧赛前称重的时候重了零点一公斤，侯智慧自己也表示很意外。 因为原本在赛前降体重零点三公斤非常轻松，但这次出现了意外，好在最后时刻降体重成功。随后，侯智慧表示没有什么太多的布置，自己只要做好每一把，享受舞台。侯智慧随后感谢了很多人，感谢全国人民对我的支持，感谢国家给我们安全的训练环境，非常感谢，也感谢自己的家人和领导。我之前也怀疑过自己，但你们的信任让我坚持了下来。 最后，侯智慧对着镜头大喊：“中国加油，河南加油！”对于侯智慧来说，他终于圆梦奥运会。里约遗憾伤退，侯智慧苦练五年，等的就是这一天。举重真的太苦了！再次恭喜侯智慧。五年前，十九岁的侯智慧随中国举重队去了里约奥运会，当时他的三项成绩在国内选拔赛中均排在第一位，被视为女子四十八公斤级金牌的有力争夺者。 但是，因为在七十五公斤级别中，俄罗斯夺金热门被处罚，因此该项目中国举重队认为孟苏平更有把握夺金，并且最后也的确夺金了。此外，侯志慧有伤，最终被放弃。但是侯志慧没有自暴自弃。二零一九年世界杯，侯志慧以抓举九十四公斤、挺举一百一十六公斤和总成绩二百一十公斤夺冠，自此确立了在这个级别上的绝对优势。 今年四月份的亚锦赛上，侯智慧以抓举九十六公斤，总成绩二百一十三公斤，连破两项世界纪录夺冠。如今在东京奥运会赛场上，侯智慧捧着保温杯喝着喝水，轻松夺金。整场比赛，侯智慧碾压争金对手印度名将米拉拜，夺冠毫无悬念。侯智慧说，每次比赛自己都希望能去拿冠军，为国争光，这是他唯一的目标。 显然，侯智慧做到了。赛后，侯智慧自己说道：“此刻金牌比较重，不留遗憾，这次举得非常爽。教练让我享受舞台，感谢国家给我们这么安全、坚强的后盾。中国加油，河南加油！这块金牌得来不易。”侯智慧的表现非常棒，稳扎稳打，给他点赞。侯智慧举一次破一次记录。中国女子举重队总教练张国政说：“稳拿金牌是关键。” 记录不记录，从没考虑。不要把对手想得太强大，要自信。二十四岁的侯智慧，五年前因伤错过了里约奥运会，留下遗憾。而这一次来东京，她便是带着争金的信念而战。作为女子举重四十九公斤级的世界纪录保持者，遥遥领先于第二名的印度选手。为中国队拿下东京奥运第二金后，这位湖南妹子看上去倒略显平静。 毕竟这枚金牌是他五年前就曾有望拿到的，如今可以算是终于物归原主了。这也是中国举重队的奥运首金。根据舆论预测，中国举重队在本届奥运会上的冲金点还陆续有来，粉丝们也对此抱有很大期待。有趣的是，侯智慧夺金后，他比赛过程中拿来喝水的保温杯也引起了网友注意。当他拿着保温杯那一刻，我就知道稳了。 有粉丝就留言调侃道：“台上举最扎实的杠铃，台下捧最精致的保温杯，冠军特色。”